зажгли огни Мир такой маленький Мне не нужен покой Буря в моей голове Жига, жига, жига, жига, жига, зажигалка Жига, жига, жига, жига, жига, зажигалка Хорошие девочки любят много плохих парней И вот момент, и вот момент Пришел мой потолок Танцую даже вот на бок. Все по-настоящему мы играем счастье За счастье снова горит, снова ладно